¿Qué quieres de mí? ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es mi amigo? ¿Dónde está tu Chica? Ella escapó. inútil. Ahora haré. Nosotros tenemos que escapar. Este lugar explotará en cualquier momento. Foxy, piénsalo bien. ¿Pero por dónde vas a escapar? Por la salida como siempre. Pero en realidad no sé. El lugar se está rompiendo, poco a poco. Este es nuestro fin. No digas eso. Vamos a escapar. No lo quiero intentar de nuevo. Déjame solo. Este dispositivo es nuestra última esperanza. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Tú tienes otra idea? con el orbe y podré escapar. mi mente. Tiene un plan y está derrotado. ¿Qué es este lugar? Es tiempo de comenzar con mi gran plan. No sé qué hacer contigo. quieres? Quería preguntarte, ¿qué? ¿Qué está pasando contigo en este último tiempo? ¿De verdad quieres saber? Ok, escucha, mi amigo ya está en muy malas condiciones. Estoy tratando de ayudarlo, pero no puedo, no sé qué hacer. Lo intenté muchas veces pero no puedo salvarlo. Estaba débil después de la batalla contra Enard y ahora, y El está muerto.